نا نکنم چشمم خدا جان ای خش رو چهه نکنم چشمم خدا جان ای خش رو زخبا جان ای خشرو چشمم خدا جان آی خشرو رو چهه deixa ver हो शहीदिल हेशवे आशीर्वादा शहीदिल हेशवे ҷӯи ҳар дарахта чӯбай дар ҳукми дарахти тоқам ту дони дур аз бари ҷӯи ҳар дарахта чӯбай